Hola, soy Bárbara Brito, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y militante del Partido de Trabajadores Revolucionarios. La lucha que venimos dando a la juventud en Chile por una educación gratuita y contra la educación de mercado, de contra todos esos empresarios que lucran con nuestros derechos más básicos, es la lucha que también saludamos de ustedes en Alemania eh, por los refugiados y en contra del imperialismo alemán. Hola compañeros y compañeras, mi nombre es Dauno Totoro, soy candidato a diputado por Santiago eh, del Partido de Trabajadores Revolucionarios de Chile y queremos saludar junto con Bárbara el encuentro de verano que están realizando los compañeros y compañeras en Berlín, eh, que, sea un, que sean resultados muy fructíferos en su reflexión, y en sus actividades, porque la causa y la lucha que están levantando por levantar una organización internacionalista es también nuestra lucha acá en Chile y en Argentina por una corriente de la juventud, los trabajadores y las mujeres por el socialismo a nivel mundial.